だからまあ、具体的にちゃんと伝えた方がいいんじゃないのもしもし。もしもし、おはようございます。あ、おはようございます。あの、グッズのやつなんですけど、その制作会社の方との打ち合わせっていうのは連絡ありました送っていただいたサンプルと、あと、別途、あの僕たちが本来 えーと、販売しようかなというふうに考えていたグッズについての打ち合わせっていうのを日程調整しているところなので、はいはいはい、どう思いますかあの2 <laughs> つ目のやつうん前回に比べたら、はい、あの元のスタンプに少しは近づいていただけるのかなというふうに思うんですけどはい難しいですよねこれを販売するのは多分難しいですよねちょっと えっと、この、これって最終的にいつまでに完成させるものですかねそうですね。でしたら、9月下旬までにはキャラデザインっていうのは完成させとかないといけないというふうに思います。そうですよね。うん、はい、どうだろう。うん、単純に、えっとね、うん、なんか、あ、うん、可愛くないかなっては思ってて。うん。 <laughs> ああ、そうですね。 一つ目が去年のやつで、二つ目今回で、なんか何をするにも一つ目を超えるって結構ものすごいあれじゃないですか。なんかドラマとかにもそうだし、二、ね、つ目に関してはもう自分が、あ、もうこれでいけるって思うやつじゃなきゃ多分絶対なんか欲しいと思えないと思うんですね。うんうんうん。OK です。わかりました。はい。はい。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 ドラマとか映画とかもそうだと思うんだけど、うんうんうんまあ、舞台とかもそうなんだけど、うん、第1弾がすごく良くて、うん、そのまま第2弾に行くことってよくあると思うんだけど、うん、その第2弾が第1弾を超えるって相当難しいと思ってて。そうね。第1弾ですんごい記憶が残ってるものだから、だそれを超える第2弾っていうのは難しいなと思うんだけど、 で、そうなるとするならば、もう自分がめちゃくちゃいいとか、うん、もうこれでいける100%じゃなくて200%ぐらいに思えるものじゃないと、うん、多分、その見てる方とか、その応援してくれる方、そのグッズが欲しいって言ってくれる方は、うんうん、多分ね、見抜くと思うよね。うん、そういう意味でも。だから、うん、ちょっと、もっと頑張んなきゃいけない かなと思うね1段よりも2段はそうねなかなか難しいよねやっぱり2とかってなるとさ、うん、やっぱそこまでね、うん、結構時間が迫ってるけどね急がなきゃねまあそのデザイナーさんがねスケジュール通りに仕上げてくれるといいけど <laughs> うんそうだねうんだからもう今度のなんだっけミーティング、はい 打ち合わせの時には、うん、もっと翔太とさ俺の中でもさ、うん、ちょっとキャラクターのさちょっとどうしてほしいっていうのを具体的に決めといて、うん、しっかり伝えられるようにしたらいいんじゃんうんうんうんそうねうん 何見てんの僕らの YouTube の翻訳をしてくれてることメッセージをしてるあそうなんだうん今2人に頼んでるんだっけそう2人ねどっちも大学生うん二十、歳ぐらいかなうんありがたいよねありがたいねだからすごいよね翻訳ができるってそうだねいいよねうんなんか若いね スタンプでやり取りしてんのそうなんですよ。 <laughs> いや、なんか、まあ、年下なんだけど、うん、なんかその、僕が思うのは、うんその年上に対して話しかけづらかったりすることってよくあることだと思うのね。うんだから、なんかそう思われたら損だなって思うの、正直。うん 年上の方が、うん、方が、うん、なんか彼のその素の良さを出しきれなきゃ意味ないなと思ってて、うん、だから僕はちょっと痛いとか、全然舐められてもいいなと思ってて <laughs> それを考えがいいのかわかんないけど、うん、なんか向こうがなんかめっちゃ言える関係であってほしい。うんうんうん 言いやすいっていうかねそう言いやすいっていうかもうなめかかってても全然俺はその方が彼の良さが出ると思ううんって思うから、うん、うん、結構そういう感じで接してることは多くってあそうなんだうん一人の子に関しては、うん、もう最初は「はいはい」みたいな感じだったけど今はもうフレンドリーにできてるお願いしますって「お任せあれびっくりマーク音符ハート」みたいななんか <laughs> いうのが、まあでも、彼の良さかなと思ってて、それは、俺は割と好き。そういう子は。うん、で、もう一人の子は、割と、なんて真面目な子なの。まだ、引き出せきれてないんだけど、俺が。あ、そうなのうん。でも、もう少しで多分開いてくれるはず。 <laughs> でもこれあれだよ、後でこれ、どっちがどっちのこと言われてんだろうとか、うん、いや、もう本人わかるでしょ。 <laughs> わかるかなわかるじゃないのって思うな。なんか僕が年上とか上司の人に対して結構言えなかった。人だから、うん、なんかそういう風になりたくないなと思ってて、うん、うん、下の子の才能とか、うん、そういうのを潰してる気もするのね。うん、ってなるとやっぱり最大限その子の良さとかを引き出すにはやっぱり話しかけやすいとか、うん、そういうものであるのかなとは思ってて。 <laughs> 何よ、いやうん、っていう感じです、お腹すいたよよ <laughs> お腹すいたよ <laughs> なんかちょっと豪華なもの食いたい豪華なものうんなんか力が湧くようなものが食いたい うん、いいね。食いたい。何がいいかな <laughs> 決めといて、そしたら。今日土曜日だよね。めっちゃ混んでんじゃないもしかしたらそこらへん。あー、いや、でもそう、どうだろうね。混んでるかなはい。お腹すいたいや、声でか。 <laughs> お腹すいたね。お腹すいたよ。横でいいよ。おう。 <laughs> お腹すいた今日はご飯美味しいものを食べたいな何がいい決まったのそういえば決めたえー、でも定ん定食定食うんなんか美味しいもの食べなきゃやる気が出ない海鮮とかああいいね乾杯撮ってる撮ってるよあ撮ってるのか、うん、 <laughs> ノンアルコールビールです どう今日はあと何する予定なのご飯食べた後はあとご飯食べた後は、その後編集して、で夜からは本当のアルコールを飲む <laughs> 家でね家で、週1回ぐらいはねもうめっちゃ飲んでもいいかなって思って、ううん、いただきます、うん これめっちゃうまそう結局あれじゃんミックスフライにしたんだいや好きなんだよコロッケがいや美味しいよね、うん、俺はお刺身定食にしましたうんうんエビフライいる食べてあいるが欲しいなんか最近そのわさびもいける気がするんだよね 辛いのが辛いのが、うん、わさび丼とか食べてたああ美味しそうだよねね美味しそうだよねよねうん、うん、うまっ何やってんの一人でもだえ苦しんで <laughs> ま動画編集とかさ YouTube とかやってるじゃん、はい、どういうことがモチベーションになってるの <laughs> モチベーションうんモチベーションかうんもともとは自分のためにやってたけど今はどっちかっていうと周りのためというか、うんうん、自分というよりかは まあ、見てくれてる方たちのためでもあるし、うんうん、今その周りの支えてくれてる子たちが、まあ、自分たちよりも若い、ね、20代前半の子たちでなんかその失敗例になりたくないというか、うん、えっと、なんか失敗を重ねるとなんかその諦め癖がつくところがあると思うの人って。そうねだから成功する方がどんどん 挑戦する力とかもついてくる気がしてて、だから失敗例になりたくないのが強くて、それが大事かなと思ってる。その PV だっけその、今年は絶対撮りたいなっていう思っていたけど、 まあ、こういう緊急事態宣言がずっと重なって、うん、まあ、難しいかなとも思ったのでもともと8月ぐらいに京都で撮影しようとしてたじゃないですか、うん、7月かな、うんうん、で、まあ、その緊急事態宣言が出てきて、うん、で今9月になって、でもねもう絶対撮んなきゃいけないんだよね、 今年中、うん、できれば絶対京都行って取り返し、うん、待ってる時間はないかなっては思ってる、うん、頑張ってる人たちがこんなにいっぱいいるから、自分たちはもっとやっぱ頑張んなきゃいけないなと思ってて、うん、とは僕は思うから、だから頑張れるかなって、なるほどね、 <laughs> 真面目じゃね真面目やだな真面目真面目なやつって思われたくないねなんか忙しくありたいんだよね俺あそうなのなんか忙しいと、うん、まあ考えることはもっと増えるかもしれないけど、うんうん、生きてるって って思うのね。あ <laughs> あ。まあそうね。生きてるって思うし、うん、うん、やっぱり自分らしく入れれるのは忙しい方かなと僕は思うから、うん。うん。今充実してるの充実してるかな。うん。でももっと忙しくてもいいかなとは思う。あ、そうなんだ。そう。なので、もし、まあその編集とかで悩んでて、 ったりしたら、うん、ぜひ、あの、DM なり、インスタの DM とか、ツイッターの DM とかでも、送ってもらっても全然構わないし、うんうん、っていう感じかな。うん。うんあの、編集もね、できたらもっとしたいって言ってるもんね。 <laughs> 忙しすぎなければね。でも忙しすぎてもいいんじゃないしょうちゃんだったらやれるんじゃないそうかもしれないね。うん、まあ体調だけは気をつけてね。うん。量全く映ってないけどいいよ。 今回はあれでしょ、翔ちゃん密着だからいいの。声だけの出演で、出演料発生してるから。 <laughs> ひょにょ。お酒買いらしい。 <laughs> わーいわーい。楽しそうだね。わーい。今日はいっぱい飲んで、また明日頑張ろうみたいな。そうね。明日からね、またね。一日でございます。ウォウウォウウォウウォウ世界が羨む。 <laughs> やばいな。 <laughs> ありがとうさあというわけでえっ、ー、と並べ終わりましたほんとやばいよねすごいよねちょっとバーって一通り見せちゃううんいやすごいベッドがね本当に埋め尽くされました、えー、すごいすごいな <laughs> 並べるので息切れしたもんね <laughs> 本当にありがとうございますありがとうございます 花のせいも出来上がりました。というわけでですね、今月の6日にパートナーシップ先生をして、丸3年経ちまして、はい、まあ、皆さんから、うん、まあ、Twitter、インスタ、はい、あと YouTube のコメント、あとこういう感じでね、プレゼントを送っていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。4年、5年、6年、10年、20年とね、あの、翔太とずっと一緒にいれるように、はい。はい、仲良くやっていきたいと思いますので、 ぜひぜひ、これからも、あの、応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい。